Kenapa apa? Pernah. Nervous. Firman. Ah, kayem. kaya kaigo. Sama tahu aku. nah ya sudah, nah lagi aquí, era a la otra si Y aquí en la montaña de Montserrat. A dos. A dos cuartos de una, miremos la montaña. Pasaremos por encima y miremos ya. A dos cuartos de una, miremos la montaña. Pasaremos por encima y miremos ya. Brave, indomable. va que fue Yo me mato. Ahí está matado Paco. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es un ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Ya está. No, no tenían aquí en cara. Counter teniendo eh, ah, bajar a la Jax la en modo de comprar. Ya a me pantalla. Pues ya está. Y la voy. ¿Qué ha pasado aquí? He visto algo muy raro. Volvemos a mirar. No hay Vaya, ¿va a aquelles este pedres ya? No hay arreglos. ¿Y ahora? ¡Lo! No! Aparecen. a Bueno, resulta que he tingut uns quants problemes amb l'àudio i tenim de tornar a gravar la gameplay, no, perquè uh, ja està. Però sí que tenim de tornar a gravar l'àudio, vale? O sigui que el que veieu ara ha estat jugat fa temps i ara estic, aquí diuen fora d'aquí, fora d'aquí, i mira com se'ls infla el pit, però fora d'aquí i no va. No va el que diu perquè el àudio es desfalla, ¿vale? I perquè no estigueu avorrits sense sentir res de soroll durant tot el vídeo, el torno a gravar més o menys. Vale, o sigui que parlaré per aquí dient coses rares, coses rares, coses rares, coses rares. Va, no me recordo què feia, vale? perquè això ja és un joc jugat des d'abans, i que no jugo ara ja. I aquí no hi ha ningú, no hi ha ningú. No había ningún. Ah. Hasta ahí. No había ningún. Pero bueno. Manem. Manem, manem, manem, manem. Va, o nada, no me recuerdo. ¿Tampoco está ahí? ¿Sí? ¿No? Ay, mastik merah jangan. Para. No nama kita nang regulasi. Ay, ya show sa dio. Dan mastik merah jangan masa eh. No sé cómo va a ser. que no es va gravar la veu. I ara que amb Stància ja s'ha acabat el temps de prova. O sigui que aquest gameplay està... que el mireu segon, en realitat és... està gravat l'últim, últim, últim. bueno, la veu que estic dient ara, des del... <sniffs> que s'ha acabat la veu, ara és quan ho estic gravant últimament. I sí, ens dirigim cap al castell, amb la música tan xula que no la podeu sentir que no sé si no l'heu sentit perquè no me recordo de l'1. Bueno, hem fet un flashback raro, vull dir, hem passat un tros de nivell, i ara estem per aquí baix i la fada diu coses i no sentim què diu Marlí, Jazzbar, crec que et diu Bé, bueno, no me recordo què deia em dóna alguna i ja està El motxulo que era que no sé si podeu jugar si podeu trobar el joc aquest, jugueu que és bastant xulo. Uh, però no, no, no, no hi ha àudio, vale? O sigui que tinc de... Ai. Si veus, sempre que me'n vaig, saps, descuida de dir-me alguna cosa, i tinc de tornar jo, eh, perquè m'ho digui, però no sabem què diu ara, eh. Bueno. I justament això passa quan... Sí, se m'ha Ara ho he vist, no? Que... Sí, aquí en flashback, perquè no sé què passava... Sí, que... Bueno, no sé per què hi havia un flashback aquí. No me recordo per què posava un flashback, però jo el posava per alguna raó. Cop de porta... Bueno. O sigui, que per alguna raó jo estava jugant i... Ah, sí, a Constància se'n va acabar perquè feia cervell de prova i ara s'ha apagat, no, acabat el temps i això tinc de tornar a treure la veu i se'm va borrar la... o sigui, aquest vídeo no es va fer bé o oh, vaya merda, vale? Ara sembla, sobre, sembla que va lent, bloquejat i tot. I ja torno a estar aquí, bueno, Ara torno a pujar a la muntanya perquè ens hem equivocat o jo que sé. I els meus germans no paren de parlar. Així no hi ha qui gravi. Tinc de tornar a pujar a la muntanya. I segurament ens se senten els meus germans. I l'ordinador no para de pensar perquè està malament aquest vídeo. Vaya. Calla tu, que estic Vaya, gravant. Estan... Ah, tinc de tornar a pujar a la muntanya, calla, Ricard. Que, no tinc de tornar a jugar, però tinc de tornar a gravar el que passa en el joc. I pujar la muntanya, vinga, vinga, vinga. Era un flashback o un spoiler allò que hem vist abans? No ho recordo. Bueno, doncs, aquí estem a dalt de la muntanya. A dalt de la muntanya, a dalt de la muntanya, on me vaig, Ramon? Drac, àliga, arpa, arpa, es pot apretar. Apretem. No, no l'apretem. Sí, no, sí, no, no! Ei! Dura't. Vinga, apreta, que ho estàs desitjant. L'has apretat? Sí, ve l'àliga, molt bé. El Mutsulo que era aquesta escena que venia l'àliga i se sentia soroll i tot. I ara no se sent res. A no ser els cops que faci el meu germà que ve i fa soroll. I ara... La... Amb, bon, amb la millor escena que hi ha en aquest joc, bueno, les millors escenes que hi ha, i se'm tenia de patar l'àudio, no? I ho tinc de tornar a gravar de nou. Mira, mira, mira, que, mira que currada, mira quina textura. Molt bé. Ai. Bueno, podem baixar. Baixem. Ai, ai, ai. Ay, que me mato, Paco. Me mato. Ay, que me mato. Ay, quina por. Se mata, se ha matado, Paco. Ay, ay, ay. Bueno, és que eh? Impressiona mola, eso. Y... fora aquí! Eh, ¿Te puedo dormir? No, encara digo por aquí? Sí, están estan adormint. Us estic cantant una canción, però no la podeu escoltar, Porque no va audio, vale? Y ahora pujo castell dels dolents, la fortalesa que diuen. Bueno, no, no sé si us he fet spoiler, ja que no sé al vídeo anterior si hem trobarà el llibre o no. Bueno, doncs anem pujant la fortalesa. Ai, ai, ai, anem pujant, vinga, vinga, que estem tard. Vinga, up, up, up, ala, up, up, up, up, jau. Ja us he dit que ara no jugo, no? S'ha patat l'àudio, el Constància no va gravar bé el vídeo, va patar l'àudio, això ho tinc de... no el torno a jugar perquè Constància ja s'ha acabat el temps de prova, i justament un vídeo no va anar bé, que és aquest, i ara no puc gravar l'àudio de, de dins i tornar a jugar, perquè no us gravaria l'àudio de dins. I a més el joc no el tinc aquí. Ara. O sigui, La porta s'obre o no s'obre? Va. Bueno, estem aquí, s'està obrint la porta i hem entrat i s'ha tancat la porta. Crec que estem a dins. Sí, está en Marines. me puedo. Que ya partí. Ay. No me recuerdo. Ay. Un túnel raro. ¿En Calatuna? Sí, soy igual túnel, venga. Y a un enemigo. Que cree que es rey Y ahora no. Está en la risa malvada. Pero ya la faré yo. ¡Uh! <laughs> ¡Uh! <laughs> ¡Uh! <laughs> Y bueno, las tres... em torna aquí dalt, vaig a per aquí, i això baixo les escales amb la por que tinc de matar-me. Ai, que me mato, ai, que me mato, Paco. O sigui, tan bloquejant no els por. Però bueno. Abans no anava tan bloquejat quan jugava. Ara començo a baixar les escales, no et dic? Baixava les escales a torpe i velocitat. Potser en els altres vídeos ja es veu bé. y se Porque aquí falla, porque va, falla todo. No, no sé. Ay, que os aquí a hacer ¿vale? Pues bueno, la escalada de n está aquí. Y bueno, no sé qué hacer, ¿vale? i ara aquí no es veu, ah sí, la falta del llac em dona una cosa, em dona una altra cosa, i em dona frases. Cada cop que vinc a la falda em dona algun poder i em diu una frase. I després estic aquí, me'n vaig cap a dalt i tot això. I després, hosti, no fotis que és aquest, aquest justament el millor. Justament el millor i és el que s'ha adaptat en l'àudio, el que vaig editar més, el que vaig fer més, més vaig fer més, més edició, no? No em diguis. Perquè, bueno, l'un vaig editar bastant, el segon també. Vull dir, el segon crec que també vaig editar, els altres ja són més a saco seguits, saco paco. S'ha matat paco. Bueno. I aquest sí és el que em penso que és. Va, hi ha una broma molt bona, però us la perdeu, perquè els guàrdies diuen, fora d'aquí, fora d'aquí, Y bueno, hemos adelantado un cross. en passat, ¿vale? Y si comprem... El, hem agafat la lira. Mira el blat Black, maco. Blat segat! No, se segat. Mira quin blat. Oh, que 3D. no, 3D no. Mira que regalista 2002. Mira, veus aquí al Paco? Hola, Paco. Sí, es un Paco. Bueno, de momento no se veo. Perquè això és spoiler, ho dic en altres capítols, que es doncs diu Paco, vale? I eh, sempre ens estafa, vale, el Paco? I diu, quan peto, ei, què ui? Crec que deia, vull aquella gerra, aquella gerra, sí, vull aquella gerra, aquella gerra, aquella gerra vull comprar, aquella gerra. Bueno, jo deia això i ja no ho dic bueno, ho torno a dir, però no fa tant riure, perquè us ho tinc d'explicar. Us ho tinc d'explicar en comptes de dir-ho directament. Aquella gerra! Vull aquella gerra! Sisplau, dona'm aquella gerra, aquella gerra, aquella gerra, aquella gerra! Bueno, i ara sí crec, que crec. Aquella gerra. L'apreto i diu... Gerra! Gerra, gerra, gerra! Aquella gerra, aquella gerra, aquella gerra, aquella gerra gerra, gerra, gerra, gerra. I ara si l'apreto i diu Al vostre instrument li falta una corda. Pere, aquí la tens. Aquí. I ara, gerra, corda. Quina? Ah, no, així, això és la d'astral. Però jo prefereixo que, més, que és més gran. D'astral, d'astral, d'astral. L'altre... Bueno. A l'altre... De... Potser era el primer que deia Fora d'aquí! Bueno. Deia fora d'aquí. I deia aquesta destral d'aquí. Fora d'aquí! Aquesta destral d'aquí. Aquesta destral de fora d'aquí. O a l'1 així, vale? Potser era a l'1. O... Potser és el 3. I si això és el 3 us he fet molt spoiler. No.